Okay. võid küll, sa peadki tegema sama asja. cafe au lait. I thought cafe au lait was Spanish. No, it's French for coffee and milk. Lait is milk. Really? I thought it was café au lait, like coffee. All right. Et puis seulement quand c'est fini, alors on esialgne kiire room tour. This is my door. siin on äh, øh, vets oh,, sorry, vale see äh,. sain siia ka kardina. This is me äh,, sest ma just tulin poest äh,. ja siin on mu tuba, siin on riiul, voodi äh,. meil oli siin väike flea market tuleb välja ja ma sain siit tekipadja, mis ma loodan, et sobivad või siis ma lihtsalt äh, hiljem tegelen sellega äh,. siin on mu asjad, siin on laud ja kapp, kummut tall another cup uh, ja this is it see on mu vaade hallo okei okay,, esiteks äh, siin on, eks ole, rongijaam, rongijaama ees platsil on äkki seal simulation käimas äh,. ja siis nagu te näete, siin on üks väike tüdruk ja see oranži pusaga kutt, kes äh, praegu peaks sõitma, on terve aja, kui ma olen siin olnud mingi kümme minutit, mega supportive on selle tüdrukuga, lihtsalt nii nunnu no, no. asking what existential crisis on the because they're not okei okay,, vabandage, mingid inimesed literaali lähevad siia lossi õppima. see ei ole okei okay.. It is amazing. reaalselt, mõtle siukest koos koolis käia. Äh, okei okay,, ja see on seesama koht äh, teiselt poolt, siin on vist see actual sissepääs äh, see ei ole okei okay,, kui ilus see <laughs> on. see ongi vist mingi vana loss, kui ma õigesti mäletan, mingist äh, ma ei tea, mis kokkuvõttest või infolehest, aga igal juhul jaa, also ma sain oma ratta iga ähm, Wow, cinematic masterpiece. yes, I am an icon. not playing ridiculous. No Englishman would dream of dying in someone else's house. Especially someone they didn't even know. political ads spending in millions, um, it has developed quite significantly.